चल ये खानों को आज ही उसका मार मार मार मार मार मार मारो मारो मारो मारो मारो मारो जल्दी जल्दी जल्दी